हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या सीखेंगे देखिए यहां पर एक x नाम का वेरिएबल हमने बनाया है ठीक है और x में स्ट्रिंग डेटा टाइप देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज किया है यहां पर str ये डिनोट कर रहा है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है अब कैसे पता कि ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग होता भी है या नहीं इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूं लेकिन इसमें मैंने लिखा है हेलो स्टूडेंट तो ये यही प्रिंट करके देगा और हेलो स्टूडेंट एक स्ट्रिंग होता है और आपको ये पता नहीं है कि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नाम की चीज नहीं होती है यहां पर आपको मिलेगा स्ट्रिंग डेटा टाइप तो यहां पर कैरेक्टर डेटा टाइप आप नहीं यूज कर सकते स्ट्रिंग डेटा टाइप ही आपको यूज करना है अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे पता कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो यहां मैंने टाइप का यूज किया है और ये टाइप हमें बताएगा कि ये डेटा टाइप कौन सा है ठीक है तो अभी इसको मैंने slice.py से सेव किया एक बार और इसको सेव कर लेते हैं और यहां से रन करवाते हैं तो यहां पर जैसे ही हमने इसको रन करवाया तो आप देखेंगे कि यहां पर ये बता रहा है str यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है क्लास इसका str बता रहा है यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप है और यहां पर प्रिंट हो गया रहा है हेलो स्टूडेंट्स तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है और इसको लेकर के और भी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा keep watching my videos thank you for watching this video